au imekaa sawa. Tunafahamu Waislamu eh? Kwa hiyo hii ni sharti ya uwajibikiwa. Haumwajibiki mtu umra au hija ambaye e, usalama wa njia yake iwe sawa sawa kwa vita au kwa kwa kwa kwa, kwa watu hawa majambazi au kwa hali ya hewa au kwa mnyama mkali au eneo ambalo linajulikana eneo hilo lina maradhi, yaani njia hii pana maradhi ya kudumu ambayo mpitaji wa njia hiyo lazima ataondoka nayo. Yaani hii imethibitishwa kwamba hapa pana maradhi njia hii. Pia kwa sababu Uislamu umekuja kuchunga maslahi na miongoni mwa maslahi iliyokuja kuchunga Uislamu ni nafsi ya mtu isiharibiwe wala damu yake isipotee wala mali yake isiharibike. Kwa hiyo mwenye kupita kwenye eneo ambalo lina maradhi kisha maradhi yale yakawa ni sababu kubwa ya kuiharikisha nafsi yake, tunamwambia huyu la, usende mpaka lile eneo liwe halina maradhi tena. Si mnamfahamu vizuri ile njia anayotumia? Kama kuna njia nyingine atapita, kama hakuna isipokuwa hiyo, tunasema haijamwajibikia, kwa sababu usalama unazingatiwa sio kwenye vita tu, sio kwenye nafsi tu, mpaka hali ya hewa, mpaka afya, mpaka mazingira mazingira, wote usalama unazingatiwa katika sheria. Tayib. Na sharti ya saba ni kwa mwanamke. Mwanamke anatakiwa baada ya sharti hizi sita za juu, kwake yeye kuna sharti ya saba ambayo kuwa na maharim. Maharim ni mtu ambaye hawezi kukuoa, yaani mtu ambaye pambo lako akiliona wewe hupati dhambi, ndo maharim. Kila mtu ambaye kisheria akikuona wewe hapati dhambi, na huyu maharim ni mtu ambaye tayari ni mukallaf, ambaye karuhusiwa kwenda naye kwenye hija ni, au kwenye umra, ni tayari mukallaf ambaye anaweza kubeba masulia, lakini hafai kukuoa. Huyu ndo maharim baba yako, kaka yako wa baba mmoja, mama mmoja, kaka yako wa baba mmoja, kaka yako wa mama mmoja, lakini kazani ibnu ammi, mtoto wa khalo, hawa wote ni ajnabii na hawafai kwenda na wewe safari, kwa sababu wanafaa kuwa waume zako. Tunafahamiana vizuri eh? Au aliyekuwa mtoto, aliyekuwa mume wa mtoto wa dada yako pia si maharimu yako, ni ajnabi. Mnanifahamu? Mnanifahamu eh? aliyekuwa mume wa mtoto wa dada yako, tusajalie we una, una, una dada au una ndugu wa kike. Biasha ana ndugu yake Biraya, mnanifahamu eh? Biraya kao kazaa mtoto wa kike kaolewa na bwana Ali, sawa. Eh? Sasa Biasha akapata safari ya hija. Sasa huyu Biraya mtoto wake alipofariki, huyu bwana Ali akawa hana mtoto, yani hana mke tena je biasha anaweza kumchukua bwana ali akenda naye hija kama ni maharimu yake aljawabu la lakini biraya anaweza kumchukua mnanifahamu vizuri kwa sababu biasha anakuwa wakati huu ni ajnabi, ni, ni, ni, ni ajnabi kwake vile vile kwa upande wa baba na kwa mama mfano kama mtu ana ameoa ame, ame, ame, ame mwanamke huyu baba mkwe wake ana dada yake nanifahamu vizuri huyu dada huyu akifa mtoto, yani anakuwa shangazi yake yule, au sio? Akifa huyu mtoto, shangazi akabaki, huyu bwana akitaka kwenda kuchukua shangazi anachukua. Kwa hiyo huyu mtoto hawe, huyu bwana hawezi kuwa maharimu ya yule shangazi wa mkewe kipindi ambacho mkewe keshafariki lakini kipindi ambacho mkewe yuko hai anaweza kuwa maharimu yake, kwa sababu uwepo wa mke yule shangazi hawezi kuoa na uwepo wa mke hawezi kuoa mama mdogo, mmefahamu vizuri. Eh? Lakini akifariki tu mtoto huyu wa kike anaweza kumwoa mama mdogo na anaweza kumwoa shangazi. Kwa hiyo hawa kwake ni muda huu anakuwa ni maharimu. Kwa hiyo sisema mkwe wangu huyu hana shida, na hizo zipo nyingi, eh? mkwewe, mkwewe, kumbe mumewe. Mwenyezi Mungu atusalim sheria inaruhusu, wala haina matatizo yoyote. Kwa hiyo kwa mwanamke wa Kiislamu awe na maharimu. maharim ni nani? Ni mwanamume ambaye hafai kukuoa, mwanao wa kumzaa mwenyewe, wa hakadha. Ikiwa kama maharim hana hana, yani maharimu yake hana uwezo, lakini yeye mwenyewe uwezo anao, sheria kwa mujibu wa madhhabi imemruhusu nini? Au awe pamoja na wanawake wema waaminifu, yani ndio kama nyie, nyie mko wengi tayari, au sio? ndo baadhi yenu nyewe mnakwenda wewe kama wewe biasha unakwenda kama biasha wewe peke yako unatoa dola zako 6500 ndo unakwenda kama wewe uende na mmeo uende na mwanawe ehe tunakuweka kwenye mazingira gani tunakuweka pamoja na hawa wanawake wema unafatana nao mnasaidiana pakuchukua pakubeba pakuulizia pakuwazima inakuwa unao watu ambao watakusaidia katika safari yako na kadhalika ndo umepewa viongozi wa kike watano au wanne au watatu au wawili wanakusaidia na inatosha kwa mwanamke kuwa pamoja na wanawake wema kuanzia wawili, kwa sababu wanawake wawili wanachukua nafasi ya mwanamme mmoja kwenye kiasi cha ushahidi. Mmefahamu hapo eh? Kiwango gani cha mwanamke anayetakiwa afatane nao ili aambiwe kaekwa na wanawake waaminifu? Ni wanawake kuanzia wawili. Mwanamke mmoja anatosha? Hatoshi. Kwa nini? Kwa sababu ni nusu ya mwanamme. Wanawake wema afatane nao wawili, watatu, wanne kwa sababu wanawake wawili ni mwanamke mwanamme mmoja, wallahu aalam. Tayib, tunakwenda kwenye nguzo za umra. Nguzo za umra ni tatu tu, nguzo za umra ni tatu, na wanawazuoni wengine wanasema ni nne, lakini wallahu wa wasahihi ni tatu. Ya kwanza ni kuhirimia wengine wanasema kutiania na kuhirimia ni nguzo mbili, lakini nguzo ni moja tu, ni kuhirimia. Kuhirimia ndo maana yake nini? Kuhirimia maana yake kutiania. Kwa hiyo nguzo za umra ni tatu, ya kwanza kuhirimia, ya pili kutufu, ya tatu kusai kwenda Safa na Marwa. Unapozifanya hivi vitu vitatu, na kuwa wewe umeikamilisha, yani ume, umeleta nguzo za umra imekamilika umra, bado haijakamilika mpaka umalize na wajibu wa umra, na wajibu wa umra ni mbili ambayo itakuja kuona mbeleni inshallah. Kwa hiyo umra ina nguzo tatu. Nguzo ya mwanzo ni kuhirimia, nguzo ya pili ni kutufu mara saba Kaaba, na nguzo ya tatu e, ni kusai kwenda Safa na Marwa. Kuhirimia ni kutiania kuingia katika ibada ya umra kwa kusema labbaik allahumma bil umrati. Samanini, ndugu zangu watukufu, mahujaji watarajiwa, hebu tusemeni kwa pamoja labbaik allahumma labbaik allahumma bil umrati labbaik allahumma bil umrati Maneno haya utakuja kuyasema kwenye miqati, sio maskhara. Utayasema peke yako, yani mda huo hakuna kukwambia sema labbaik allahumma bil umrati. Utayasema kwenye miqati, yani kituo cha kutilia nia. Ukiyasema maneno haya, tunasema wewe ushatekeleza nguzo ya kwanza ya umra au ushatekeleza nguzo ya kwanza ya hija kwa kusema labbaik allahumma bil hija au bil umrati. Sasa ukishatekeleza nguzo hii ya kwanza, nini yamesuniwa kwenye utekelezaji wa nguzo hii? Na haya yaliyosuniwa kwenye utekelezaji wa nguzo ndo haya yaliyosuniwa eh, kwenye umra yenyewe, kwamba tukisema taja sunna za umra unaweza ukazitaja hizi yaliyosuniwa kabla ya kuhirimia. Yaani kuna mambo yamesuniwa kabla ya kuhirimia na kuna mambo yamesuniwa baada ya kuhirimia yaliyokuwa sunna kabla ya kuhirimia, mwenye kufanya umra kabla ya kuhirimia, pamesuniwa juu yake kufanya mambo yafuatayo. Mambo haya baada ya kuhirimiwa, baada ya kuhirimia yanakuwa yamekatazwa. Yepi hayo ambayo ni sunna kuyafanya kabla ya kutiania, na ni makatazo baada ya kutiania? sawa eh? mambo yepi hayo ni sunna kabla ya kutia nia yani kabla hujasema labbaik allahumma bil umrati kabla ya kutia nia ya kufanya umra kuna mambo ukiyafanya unapata thawabu nyingi sana mambo yepi moja kukata kucha za miguu za mikono kukata kucha kukata kucha kuna thawabu nyingi kwa mwenye kufanya umra kabla ya kuhirimia Jambo la pili ni kunyoa nywele za makwapa na sehemu za siri kwa kupunguza sharu, na kupunguza sharubu, yaani kunyoa nywele za makwapa, nywele za sehemu za siri na sharubu kuzipunguza, sio kuzinyoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutaka tuziache ndevu na tupunguze sharubu, na sunna ni kupunguza sharubu na kuziacha ndevu, sio kunyoa ndevu na kuziacha sharubu, sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sasa inatakiwa Muislamu kwenye ibada ya, ya umra katika sunna ambazo anatakiwa afanye, kama ana sharubu nyingi anatakiwa azipunguze. Sunna ya umra, kama ana sharubu nyingi anatakiwa azipunguze ili kudiriki sunna. Moja, mbili, anatakiwa anyoe sehemu nywele za sehemu za, za siri, makwapani na sehemu za siri. Na katika sunna nywele za makwapani, sunna hasa ni kuzinyofoa, kuzinyofoa yani kuzivuta siku hizi kuna aina mbalimbali za kuzitoa, kina mama ndo wataalamu wanajua hivyo. Kwa hiyo ni sunna hivyo. Sehemu nyingine ni kunyoa na kupunguza sharubu kama tulivyoeleza. Kwa hiyo utakata kucha suna ya mwanzo, lakini suna ya pili utanyoa nywele za makopani za sehemu za siri na kupunguza masharubu. Na haya ni katika mambo ya maumbile: kukata kuche, kupiga mswaki, kufuga ndevu, kunyoa nywele za makopani na kunyoa nywele za siri, sehemu za siri. Mambo haya matano ni sehemu ya maumbile ya binadamu, yaani Mungu katika maumbile aliyoyaumba ni mtu kupiga mswaki. Mtu akiwa hapigi mswaki, maana yake anakwenda kinyume na maumbile. Katika maumbile Mungu aliyoumba mtu ni kukata kucha. Ukimwona mtu anafuga makucha, maana yake anakwenda kinyume na maumbile. Katika maumbile Mungu aliyoyaumba ni mtu kunyoa nywele za sehemu za siri na kunyoa nywele za sehemu za makwapani na kupunguza masharubu. Hizi ni, se, ni, ni mambo ya fitra yani ya maumbile. Ukimwona mtu anakwenda kinyume nayo, maana yake anakwenda kinyume na na maumbile, yani yale maumbile Mungu alivyokumba akayajalia. Haya masharubu yakisha kwa makubwa yanakukera maumbile yako hivyo. Sasa ikiwa kama hayakukeri, maana yake akili yako bado yani inakwenda kinyume na maumbile na Mungu kajalia hizi ndevu kila zikiwa kubwa ndo zinakufurahisha. Sasa ukiona ndevu zikiwa kubwa zinakukera, maana yake kinyume na maumbile. Iko hivyo yani, yani katika mambo ya fitara, si mnanifahamu vizuri eh? Taibu. Na katika mambo ya fitra ni kukerwa na kucha, yaani mtu ikiifika pale akiona kucha zake kila zikiwa kubwa ndo zinamfurahisha, maana yake anakwenda kinyume na maumbile. Maumbile ni kwamba kucha zikiwa kubwa zikukere, kadhalika nywele za makwapani na za sehemu za siri, yaani zikiwa nyingi lazima zikukere. Zikiwa hazikukere, maana yake ni unakwenda kinyume na maumbile. Fitratan nasi ni maumbile ya Mwenyezi Mungu kayaumba. Kwa hiyo katika sunna, miongoni mwa sunna za ku, za kuhirimia, kabla ya kuhirimia kwenye mwenye kutaka kufanya umra ni kupiga mswaki, kupiga mswaki vizuri, sunna kabisa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam e, kasema katika hadithi imekuja katika Bulughul Marami, laula an ashuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin wa fi riwaya inda kulli wudhuin kama nsingewaogopea umati wangu kuwaingiza katika mashaka na dhiki na tabu, ningeliwaamrisha wapige mswaki katika kila sala au katika kila anapotaka kutia udhu. Na Mtume alikuwa sallallahu alaihi wasallam, tusalieni Mtume. Mtume saa salam alikuwa akiingia nyumbani kwake akifanya mambo mawili makubwa kama mwanamme anapoingia kwa mama Aisha. Mama Aisha anasema mi nilikuwa nikimwona Mtume, ilikuwa nikishamwona tu kaingia nyumbani kwangu basi nilikuwa nikitandika ki, kisado walikuwa nacho kikeka kidogo akitandika akrama kunna Allah, Mwenyezi Mungu akukirimuni kina mama. Kisha mama Aisha akiacha mapaja yake wazi. Mtume saa salam naye alipokuwa kingia ndani, kitu cha mwanzo akramakumullah rijal, Mungu akukirimuni baba zetu, kitu cha mwanzo tu akakifanya, akienda chooni, akipiga mswaki, kisha akinawa mikono mnanifahamu vizuri jamani kisha mtume saa salam alikuwa akipenda kulala kwenye mapaja ya mama aisha sasa baba wewe sijui unapenda vipi na mama sijui baba akiingia unakuaje wewe ndo unajijua nyumbani au una habari kama kaingia ni siri za nyumba hizo tayib kwa hiyo kupiga mswaki vizuri ni katika sehemu ya sunna kubwa sana sunna ya mtume kupiga mswaki na mswaki mbele ya Mwenyezi Mungu unafurahisha na una thawabu nyingi na ni katika sehemu kiafya unatia nuru ya macho baadhi ya wanazuoni wanasema hivyo na mswaki hasa ni ule wa jiti ambao kuna kule Madina Maka mkifika mtaiona ile miswaki, basi mkiona inunueni. Ile ni miswaki ndani ina dawa kabisa, inakata harufu ya kinywa na inatia nuru ya macho, na dawa yake inawasha fulani hivi, ukiipiga ile unahisi mwasho sio nini, ni dawa ambayo Mwenyezi Mungu kajalia ule, ule mti wa irqi, mti wa kupiga mswaki ambao mtume akiutumia unaitwa irqi. Ule irqi wenyewe una dawa ndani yake, ukipiga inakuwashawasha. Sasa Mwenyezi Mungu kajalia hivyo, ni rahmatan li umma, ni rehma kwa ummati Muhammad. Kwa hiyo kupiga mswaki vizuri ni katika sunna ya, ya kuhirimia kabla ya kuhirimia, ni sunna kabla ya kuhirimia ukapiga mswaki vizuri. Vile vile kuoga ni sunna kuoga, na kuoga huku baadhi ya wanazuoni wamekuacha ala litlaqi, ni kuoga tu kawaida, ukajimwagia basi, sawa. Wanazuoni wengine wanaona ni kuoga kama unavyooga janaba vile, ukaosha tupu zako mbili kwanza sawa mwanzo ukapiga mswaki ukaosha tupu zako mbili ukatia udhu vizuri kisha ukaanza kuoga mara tatu kichwani mara tatu bega la kulia mara tatu bega la kushoto wa hakadha, kisha ukakoga vizuri ukatoka. Wanaona hivyo, wallahu alam walqaulu wal asah, kauli iliyokuwa asah wallahu alam ni kwamba ukakoga sawa, ukakoga kama unavyokoga josho kubwa au ukakoga, almuhimu maji yao yameenea mwili mwili mzima ukakoga kwa lengo la kumfuata mtume, kujinadhifisha, kufuata sunna ya mtume, kwamba alikuwa kikoga vizuri kabla ya kuingia kwenye ibada ya umra, utakuwa umeshapata tayari thawabu hizi za sunna za kabla ya kuhirimia. Vile vile kutia udhu, kutia udhu ni katika sunna kabla ya kuhirimia. Inapendezwa e, mtu mwenye kutia kuingia katika ibada ya hija au ya umra awe yuko katika tahara yupo katika udhu, yani ana udhu, popote itakapomfika sala aweze kusali, kwa sababu safari ni refu. Vile vile ina, inasuniwa kujitia manukato mwilini, na manukato haya ndugu zangu Waislamu watukufu mahujaji, sunna yake kujitia manukato ni kuanzia kulia yani ayachukue manukato yake anayotaka kujipaka, aanzie kulia kisha ajie kushoto, asichukue manukato yake kwa mkono wa kulia akaanza kushoto kisha akaja kulia. La, Mama Aisha, imekuja hadithi sahihi kutoka katika Sahih Muslim. Mama Aisha anasema kana nabiyu sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yujibuhu tayammunu Mtume ilikuwa ikimpendezesha sana kuanza kulia kulia, fi tanaulihi, katika kuvaa kwake, watarajulihi na, ku, na, ku, na, ku, na kuchana nywele kwake, wataatushihi pia na kutumia manukato, wa fi umu, wa fi amrihi kulla, na mambo yake yote mazuri mazuri, mtume alikuwa anapenda kuanza kulia, kuchana nywele, kuvaa viatu, kutoa kitu kupiga mswaki, yani yale mambo ya ya tahara mazuri yote Mtume alikuwa anapenda kuanza kulia, na hata hivyo katika kutia udhu pia mtu anatakiwa aanze kulia kisha ajie kushoto. Ni taratibu na ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo utaratibu wa kujitia manukato sio unajipaka paka tu, hata kama unaanza kichwani, anza upande wa kulia. Hata kama unaanza sikioni, anza sikio la kulia hata kina mama. Kwa hiyo unapovaa herini zako, basi anza kulia, kidani chako kifunge kuanzia kulia, bakili yako anza mkono wa kulia wa chochote unachokifanya, ndo sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo na hapo ukianza kujitia manukato, na manukato haya kwenye ibada ya umra na hija ni kwa wanawake duna nisa ni, wa, eh, afu, ni kwa wanaume duna nisa. Manukato haya wanajitia wanaume wala sio wanawake. Sasa utaniuliza sasa sie baba tunuke kikwapa? Ah ah, nyie hamnuki kikwapa. Kuna sabuni mnazitumia na mnabaki katika hali ya kawaida kwa sababu e, manukato kwa mwanamke ni sehemu ya pambo la mvuto wa, wa, wa, wa, wa, wa shahwa na yeye hatakiwi kuleta mivuto ya aina hiyo. Kwa hiyo haya haya manukato atatia nani? Atatia mwanamme, sio mwanamke. Mwanamke yeye atatakiwa abaki tu katika e, sabuni zake za kawaida, basi bila ya kujitia manukato. Mambo haya yote ni vyema kwake kuyafanya hotelini kabla ya kufika kwenye kituo cha kuhirimia. Anaweza akayafanya kwenye kituo kabla ya kuhirimia. Dhulhulaifa eh, pale akifika akenda zake chooni akafanya akafanya, lakini kwa sisi ambao tunakwenda kwenye safari yetu maalum, haya yote tunayafanya kwa utuo hotelini pale. Atafanya mambo hayo pamoja na kuvaa ihram zake vizuri, na haifai kuzitia manukato ya aina yoyote ihram zake. Kwa hiyo ihram ni haramu kuzitia manukato, lakini manukato ambayo yatakayoathiriwa na ihram kutoka mwilini mwako, haya hayatokuwa na tatizo lolote. Si kuna manukato, si wanaume tutajitia au tutajipaka, mfano shingoni utajipaka, kwa pani sio manukato haya utakayojipaka ukivaa zile ihram saa nyingine ukizileta begani ukizileta huku pembeni yale manukato yataathiri nguo zako je manukato yale yakiingia si ushaingia katika mahdhurati si ushaingia katika mambo yaliyokatazwa aljawabu la ile ni athari iliyohamia, sio manukato yaliyotiwa. Kwa hiyo athari iliyohamia haina hukumu ya sheria, hukumu yake ni na anhu, imesamehewa. Ama kuyatia manukato kwenye nguo, hapo ndo itakulazimisha sasa uchinje mnyama, kwa sababu hautakiwi kunukia yale mavazi yasinukie. Tunafahamu vizuri eh? Tayib. Sasa baada ya sunna hizi ambazo tunazifanya kabla ya kuhirimia, tukesha hirimia kitu gani tunatakiwa tusifanye. Sasa yaliyokatazwa kwa aliyehirimia, kumbukeni kwamba ndo kwanza tuko kwenye nguzo ya kwanza ya umra ambayo ni kuhirimia, kusema labbaik allahumma bil umrati. Tunakwenda sambamba watukufu, ndo kwanza tuko kwenye nguzo ya kwanza ya, ya, ya umra ambayo ni kuhirimia. Tumezungumza kuhirimia maana yake nini, kwamba ni kutiania kwenye mikati kwa kusema labbaik allahumma bil umra, kisha kuna mambo yamesuniwa kabla hujatia hii nia uyafanye, ndo tuliyomaliza sasa kuyasema. Sasa tunakuja kwenye mambo ambayo usiyafanye baada ya kuingia katika ihram. Tumo kwenye ihram, tusifanye nini na nini, ndo tunakuja kuyazungumza. Kwa hiyo tunasema hujaji akishahirimia katika kituo cha kuhirimia ni haramu juu yake mambo yafuatayo, na akiyafanya, yani si umekatazwa sasa ikatokea ukifanya itamwajibikia fidia, na fidia maana yake ni kuchinja mbuzi moja au kuwalisha masikini sita mbili au kufunga siku tatu la tatu hii au yani bil ikhtiyaria sawa anachagua moja kati ya haya matatu lililolepesi kwake ndo atalifanya sio ya kwamba lazima achinje mbuzi au lazima alishe au lazima afunge. Yaani moja kati ya haya matatu atachagua, atalitekeleza. Yaani si lazima kwanza, lazima achinje, lazima hakuna kwenda kwenye kuwalisha maskini sita. Aa, iko hivi, uwezo wa kuchinja nao, uwezo wa kulisha nao, lakini kama wafunge siku tatu, basi atafunga siku tatu. Sawa, hapa imekuja kwa al-ikhtiyaria. Sawa e, ima atachinja mbuzi au ata, atawalisha maskini sita au atafunga siku tatu. Na kuchinja mbuzi na kuwalisha maskini sita, haya mambo mawili wanazuoni wamesema atayatekeleza haya katika sehemu ya Maka, yaani anatakiwa achinje mbuzi awalishe maskini wa Maka na akiamua kulisha maskini sita akatafute maskini sita Maka awalishe. Wanawazuoni wanaona hilo. Kwa hiyo mambo yepi hayo ambayo ukiyafanya baada ya kuhirimia itabidi uyafanye, uchinje mbuzi au lishe maskini sita au ufunge siku tatu? Mambo yepi? Mambo yenyewe ni moja, kuchana au kukata nywele za sehemu yoyote katika mwili wake, yaani ukachana nywele zikadondoka au ukavuta ndevu zako. Nimesoma katika kitabu kimoja, subhanallah, wameweka idadi ya ndevu. Si kuna wale wanaume, kuna wengine starehe zao, akiwepo utamkuta yuko hivi tu yani kaka kama anazivuta vuta. Mmepata hiyo? Sasa wengine wanajisahau wanawazuoni wameweka mpaka idadi ya ndevu, wasema atakivuta ya mwanzo maafuu anhu, kasamehewa. Ya pili kasamehe, ikianza kuwa tatu kwendea juu itabidi itamhusu yani atachinja mbuzi, lakini mfano kaka eh, kajisau akaivuta moja, akakumbuka nipo katika ihramu, maafuun anhu, kasamehewa. Tunafahamiana vizuri. Kwa hiyo hizi tuache, yani wanaume tuache tabia za kuzivutavuta hizi, yani wavutaji wenyewe Mwenyezi Mungu kawaumba wapo. Tayib, kwa hiyo akizivuta au akachana nywele zikatoka Kuchana sio tatizo eh? Tatizo zile nywele baada ya kuzichana zikatoka. Na hapa kwenye kuchana wameweka wanazuoni, hata kama ikitoka moja tu ile, basi itakuwajibika mnyama. Kwa nini? Kwa sababu haya umetakiwa uyafanye kabla ya kuhirimia, au sio? ili unapoingia katika ihram hali yako iwe vile vile, kama uko mchafu uende kwa Mwenyezi Mungu vile vile. Ya Rabbi jitu mutiba, nitizame Rabbi, nimekuja mmechoka, nywele chafu, nimejaa vumbi, ihramu zimejaa vumbi, nipokee. Allah anapokea. Kwa hiyo ukitaka kujifanya mnadhifu, kaanza kuchana chana ili uingie Maka msafi. Zikidondoka hata kama nywele moja, wanazuoni sema hata kama nywele moja inakuwajibika lazima umwage damu, yani uchinje mbuzi au ulishe maskini sita au funge siku tatu, yani lazima adabu ya fidia unaipata kwa kile kitendo cha kudondosha nywele moja kutoka kichwani mwako au ukachana ndevu ndevu moja baada ya kuchana ikadondoka kutoka katika kidevu chako. Kwa nini? Utauliza swali pengine. Kwa nini mwenye kuzivuta ndevu kaekewa ndevu tatu, lakini mwenye kuchana kaekewa hata moja, na wote si wamezitoa tu mwilini? au sio? Aljawabu, huyu mwenye kuzivuta huwa anajisahau sawa. Eh? Ah, kasahau. Lakini mwenye kuchana huwa anakusudia kujiweka mazingira sawa. Kwa hiyo huku kutaka kujiweka safi kwenye eneo lililokatazwa ndo unatiwa adabu, lakini yule maskini kasahau. Sasa rabbana la tuakhidhna inna sina wakhtana, huyu hajakosea, kafanya kwa makusudi kama kachana kwa makusudi. Kwa hiyo ndio maana anaambiwa mwaga damu. Kwa hiyo tunatakiwa haya tuyazingatie vizuri sana, ili tukifika huko mtu e, unatakiwa uyazingatie, ili usije ukafanya yakaja yaka yakakufika haya ikaja ikawa tabu baadaye. Kwa hiyo jambo la pili ni kukata kucha. Yale ambayo umesuniwa kule kuyafanya hapa sasa unafanyaje? Unakatazwa. Usikate kucha baada ya kuhirimia. Kwa hiyo wale ambao wenye tabia za kutafuna tafuna wale yaani kuna baadhi ya kina mama wao kiwembe wamekisahau kilivyokaa, wala ile cutting ya kukatia kucha wameisahau, hawajui katika maisha yao, wao ni hivi tu. Sasa ni hatari mwenye kupenda kula kucha zake ikaja ikamkuta hii hali. Kwa hiyo tuache tabia ya kula kucha. Ni vizuri zaidi mtu kucha akazikata, kwa sababu kuna hatari ya mtu kuja kuingia katika ibada ya umra kisha watu wako labbaik allahumma, yeye yuko hivyo. Vipi? kwa hiyo ikaja ikaja ikamwajibikia ikaja ikawatabu kwa hiyo kukata kucha haifai na mwenye kukata kucha hata kama kidole kimoja itamwajibikia kuchinja mbuzi au kuwalisha maskini sita au e, kufunga siku tatu vile vile kujitia na kujipaka manukato mwilini au nguoni yamekatazwa haifai kujitia manukato mwilini haifai kujitia manukato nguoni baada ya kuhirimia yoyote mwenye kuhirimia akatia manukato itamwajibikia ima kuchinja mbuzi au kufunga siku si, kulisha maskini sita au kufunga siku siku tatu vile vile haifai kuposa la kuposwa hata kama ushamuona mzuri kisha kuvutia stahamili utakuja ukimaliza ndo utaomba posa kama kuposa au kuposwa na atakayefanya hilo lipi la kuposa na kuposa jamani, ndo jiitu khatiba, jamani, nimekuja nataka mke atakayekwenda kusema maneno haya, au njoo nioe tukimaliza ibada ya umra au hija, atakayesema maneno haya, huyu keshaingia. Si mnafahamu vizuri? Atakayesema njoo nioe au nakuja nataka kuja ku, yani jamani, nakuja kuposa au nimekuja kuposa, au bwana fulani nipose niozeshe mwanao mimi na haya mnayasema mupo katika ihram, itamwajibikia damu au alechie maskini sita au afunge siku tatu. Situfahamiana vizuri eh? Atakayetaka kuposa eh, atayeposa au atakayeposwa katika. Kwa hiyo hapo mtu na wao wakakubali kuposa, yaani wale walioposwa wakakubali kupokea poswa, na anayepokelewa posa yumo katika ibada ya ya hija au ya umra basi au wao wakapokea posa kuposa au kuposwa watawajibika kufanya hilo moja kati ya hayo yaliyotajwa. Kwa hiyo mtu asahau kabisa kama kuna kuoa, asahau kama ana mume, asahau hasa kama ana mke. Na ndio maana tunaambia jamani, tunapokwenda kwenye ibada ya hija na umra, bora hata wanawake wakae peke yao, wanawake peke yao, wasitaki mtu, mimi nataka na mume wangu. Usifanye hivyo, ehe, usifanye. Makuna wengine wana lugha kali kwa bora tu mtu kukaa na wanaume wenzio basi, mpaka mnakwenda hija, si mtakutana kwenye vyumbani huko, mtakaa na mkeo, na shida kama ukitaka, lakini aula ni mtu kukaa na wenziwe, kwa sababu huwezi jua sheitani muda gani anaweza akakuzaidi. Kwa hiyo haifai kuposa wala haifai kuposwa. Vile vile kufunga ndoa au kumfungia ndoa mtu mwingine haifai wakati mtu uko katika ihramu haifai ku kiufupi, mambo yote yanayohusiana na ndoa haifai. Kwa hiyo haifai kufunga ndoa wala haifai mwenye kufunga ndoa au atakayemfungia mtu ndoa akaoa kwa niaba, nini itamwajibikia? Moja kati ya mambo matatu, sawa. Ima ata, atachinja mbuzi na mbuzi anaenda sambamba na kondoo eh? Ima mbuzi au kondoo au atawalisha ata maskini sita au atafunga siku tatu. wanawazuoni wanasema atalisha maskini sita na atachinja ata kondoo au mbuzi, haya atayafanya Maka. Ama hizi siku tatu ana khiari, ima atazifanya kule kule au akija huku nyumbani atazifunga, hazina tatizo, si lazima azifunge kule kule Maka. Nanifahamu vizuri eh? Lakini asipozifanya ajue ana deni shingoni mwake ila yaumil qiyama. Kwa hiyo huku kufunga siku tatu wamemkhiarisha, anaweza akafunga kule kule Maka au akaja akafunga nyumbani, lakini kulisha na kuchinja anatakiwa achinje au alishe kule kule. Vile vile haifai kuvaa nguo zilizoshonwa na zikachukua umbile la kiungo kama suruali, shati, soksi kwa wanaume, buti na mfano wa hivyo. E, pia haifai na kufunika kichwa kwa wanaume. Kwa hiyo mwanamke karuhusiwa avae soksi za miguu, lakini hajaruhusiwa avae gloves wala hajaruhusiwa avae niqab. Mwenye ihram mwanamke si ruhusa kufunika viganja vyake wala si ruhusa kufunika uso wake, lakini lazima avae soksi, kwa sababu soksi ni se, kwa sababu nyayo ni sehemu ya e, ni sehemu ya mwili wa mwanamke uliokuwa haufai kuonekana. Sawa? Eh? Taib. Na vile vile kuvaa nguo ambayo inaleta inaleta shepu ya kiungo. Nguo inayoleta shepu ya kiungo, hukumu yake ni ile nguo inayovaliwa kwenye eneo lake husika. Mfano kama shati akaivaa akaitia mkononi, kisha akaivaa hivyo, huyu kavaa e, akavaa akavaa akavaa nguo yenye shepu ya kiungo au soksi au gloves kwa mwanamme nakusudia au kofia sawa shepu ya kiungo lakini mfano soksi ile ile akaivaa kichwani mnanifahamu au shati akaitia mguuni anahisabika kavaa nguo yenye shepu aljawabu la kwa nini kwa sababu sio sehemu ya kiungo chake wanawazuoni wamesema mpaka hivyo ajibu sana yani kwa hiyo anahesabika kavaa nguo yenye shepu ya kiungo kukipeleka kwenye kiungo husika sawa, akavaa kichwani, akavaa mkononi gloves au socks na mfano au shati na mfano hivyo, au akavaa ile gloves ya, yani ile socks inayovaliwa mkononi mwanamume akaivaa kwa mkono mmoja, kavaa. Ndio aljawabu kavaa, kwa sababu inajulikana kama ile inavaliwa kwenye eneo kwenye eneo hilo. Kwa hiyo kuvaa nguo yenye kuleta kuchukua yenye kuleta umbile la kiungo ni kila nguo ambayo itaenda kwenye kiungo husika, akaichukua mtu akaivaa kwenye kiungo kile, itamwajibikia hata kama kaivaa mara moja, itamwajibikia damu au siku tatu au afunge au alishe maskini sita. Kufunika kichwa kwa wanaume, na kufunika kichwa hapa ni kufunika kichwa kwa aina yoyote, iwe kwa mtandio iwe kwa ka, kofia iwe kwa kwa kwa kwa ni kufunika kichwa, lakini kufunika kichwa kwa ajili ya jua kali, midhalla, mwimvuli, hakuitwi kufunika kichwa, kwa sababu kule unajizuia madhara. Inawezekana ukacha kichwa wazi ikakupanda pressure au kizunguzungu na mfano wa hayo. Kwa hiyo imeruhusiwa na sheria mwanamme kuchukua mwemvuli akajiwekea mwemvuli kwa ajili ya kujihifadhi kutokana na jua, au akavaa miwani iwe ya macho au ya jua, imeruhusiwa. Miwani imeruhusiwa, mwemvuli umeruhusiwa, pete imeruhusiwa, lakini vilivyobakia vyote kwa mwanamme havijaruhusiwa, ambavyo vinachukua umbile la kiungu Na viatu ni muhimu sana hapa e, kuto kuvaa viatu ambavyo vinachukua umbile la, la, la, la sura. Ndio maana tunahusiwa tuvae champali au tuvae zile sandals ambazo ziko kawaida sana yani na hapa wanawazuoni wamekwenda wana, wamesema wa, wa kuwa mwenye kuvaa kiatu kikamvuka kongo mbili, basi huyo mtu itamwajibikia damu, au akavaa kiatu kikafunika mguu wake wote sawa, anawajibikiwa na damu, lakini amevaa kiatu hakijamfunika mguu, yani sehemu ya vidole inaonekana au pembeni ya vidole au pembeni ya mguu inaonekana, kisha kile kiatu hakijavuka kongoo mbili, basi hichi hakihesabiki kwamba kimechukua sura ya, ya kiungo. Ndio maana tunavaa viatu vyetu vya kawaida, hao tunakwenda vya kufunga, au sio? Vina mguu kuwekwa wazi, mshavifahamu, vimeenea siku hizi inachukua shepu ya kingo? Walijawabu la. Lakini kiatu chochote kikaa kimefunika mguu wote, ekesha kimezidi kwenye kongoo mbili, hichi kitamwajibikia damu. Ndio maana tunaambiwa sivae mabuti. Hapana, kikaa kimefunika mguu mzima, kishachukua kishachukua umbile la kiungo tayari hicho. Kwa hiyo kile ambacho hakichukui umbile la kiungo kobadhi ukavaa, au sio? kobadhi sio unaona imechukua kiu? Haijachukua. Kwa nini? Kwa sababu nyayo itakuwa iko wazi, juu ya mguu kuko wazi, vidole vinaonekana. Imechukuliwa umbile la kiungo kile, kiungo mguu kimekaa vipi? Kimekaa hivi. Kwa na kiatu kikenda vile vile, kisha kizima hili umbile lakini kuna mguu ambao katikati umechanika, ekesha ukaona chini ya ardhi upo, hakuna. nalifahamu ndugu zangu? nachouliza kuna mguu ambao wa mtu, huo mguu una matobo matobo, kwamba ukaona chini hakuna mguu huo, mguu uko kamili, au sio? Sasa na kiatu kinachozungumzwa ni kile kiatu ambacho kipo kamili, kimeziba eneo lote, kwamba ukikeka unapata shepu ya mguu mzima sio hivi viatu ambavyo tunasema sijui sandals sijui nini vina vimekatwa mara huku vimeto, e, eh, mchanifahamu vimetoboka sijui vimefanyaje hivi havichukui shepu ya umbili kwa sababu hakuna mguu wenye matobo kwa hiyo hivi haviingii, lakini vinginevyo vinaingia. Ndio maana tuna tukifika kule tunapewa tu champali zetu, au tunakwenda zetu kufanya umra na tunakwenda zetu haji. Tayib, tunasema sasa, ama mwenye kufanya tendo la unyumba, tendo la ndoa, ayo ya juu yote hayo akiyafanya, itamwajibikia afanyeje? Itamwajibikia achinje mbuzi au kondoo au afunge siku tatu au alishe maskini sita. Ama mwenye kufanya tendo la ndoa wakati hirimia huyu umra yake kwanza inabatilika. Moja, mbili, itamlazimu kuchinja, na asiyeweza kuchinja atalazimika afunge siku kumi tatu atafunga yuko kule kule safarini, na moja ata, na saba atakuja kufunga akirudi nyumbani na la tatu ambalo hapa halijaandikwa, na atawajibika umra yake aimalize hata kama ishabatilika. Mmefahamu? Kwanza sika sikashahirimia, au sio? Alipohirimia mama akarudi kwenye kusali huko, akaa hajajijua, mara wametafuta hivyo, yani tunakuja kuona watu kwenye basi wamefurahi tu, kumbe hivyo. Zamani siku nyingi hawapo kwenye dunia yetu hawa nini kinawajibikia hawa? Kinachowajibikia wamalize umra yao moja, yani matendo yote yaliyobakia, watakwenda kutufu mara saba, watasai mara saba, watanyoa au watapunguza, mnanifahamu vizuri eh? na watavua ihram. Wakimaliza hapo, watalazimika wachinje mnyama. Hawana uwezo wa kuchinja, watafunga siku kumi, tatu kule kule Maka, saba wakirudi. Sawa? ile umra waliofanya imebatilika, imebadilika waljabu naam. Na chengine kinachowajibisha, maadamu walifanya tendo la ndoa la khiari yao, wanatakiwa waje wailipe hiyo umra. Kwa hiyo ndio maana tunasema jamani, tusikae nao hawa, si siku nyingi, wiki mbili na wiki tatu tu, siku ishirini na moja mbona zinastahimilika? Yaani tunakwenda tunarudi. Kwa hiyo masala hayako mepesi kwenye tendo la unyumba. Kwa hiyo mwenye kufanya tendo la ndoa basi umra yake itabatilika na itamlazimu kuchinja, na asiyeweza kuchinja atafunga siku kumi, lakini vile vile atawajibika, lazima aikamilishe umra yake, na ana deni la umra hii kuja kuilipa vile vile. Tunafahamiana vizuri eh? Na jambo jingine ni kuwinda. Mwenye kuwinda itamlazimu kulipa mfano alichokiwinda au thamani yake, na hii ni ni chini ya ya paa, mwenye kuinda chini ya paa atalazimika atoe thamani ya mbuzi. Mfano, mtu akawinda njiwa, sawa, au vidudu hivyo, sawa. Akiwinda vidudu hivyo au wanyama hawa katika ahirimia wanyama wanaoliwa akawainda, wanyama wa baria hawa akawainda, basi atalazimika atoe mbuzi. Lakini atakayewinda paa akawinda paa atatoa mbuzi, akawinda nyati atatoa ng'ombe, wahakadha yani atatoa mfano alichokiwinda au atatoa thamani yake. Na hivi anavitoa wapi? Anavitoa kule kule Maka. Haifai kuwinda baada ya kuhirimia. Waache tu njua watu wastarehe kwenye ardhi ya Mwenyezi Mungu. Ukimua mmoja tu ukamsema natukumie, papa akafa, mbuzi anakuhusu. Unatakiwa utoe mbuzi nitoe mbuzi au nifunge siku tatu au nilishe maskini sita au ah, ah, utoe mbuzi yule yule au thamani hakuna kufunga la kulisha hapo hapa umetoa roho kwa hiyo roho kwa roho au thamani ya roho ukitoa roho hakuna kufunga siku, sita, siku tatu au kulisha maskini sita ukitoa roho ni roho kwa roho au thamani ya roho na thamani ya chini ya roho kwenye ibada ya haji au ya umra thamani ya chini ya roho ni mbuzi umeua ndege njiwa, sawa, ndege wa aina nyingine yote kibade, sijui nani, unatakiwa utoe mbuzi mzima, na mbuzi sasa hivi ni dola dola dola dola mia stazi dola mia dola mia yani laki mbili na nusu unatakiwa uitoe pale. Tayib, yaliyosuniwa baada ya kuhirimia. Sasa tumeona kabla ya kuhirimiwa nifanye nini? na nimekatazwa baada ya kuhirimia, lakini yepi yamesuniwa baada ya kuhirimia. Sasa nishahirimia, naweza kuyafanya yepi ambayo nikiyafanya nitapata thawabu? Yale pale nyuma nikiyafanya napata dhambi na nawajibika kutoa fidia, au sio? Haya, nawajibika kufanya nini? ya, haya yanayokuja ya sasa hivi nikiyafanya nitawajibika kupata nini? Yanasema shekhe, yaliyosuniwa baada ya kuhirimia, kuleta talbia baada ya kuhirimia. Yani ni sunna kubwa ya ihram kuleta talbia, kusema labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak mulku la sharika lak, ukasema maneno haya ni sunna kubwa kwa mwenye kwa mwenye kuhirimia. Na kunyanyua sauti kwa wanaume ni sunna na sio wanawake mpaka kufika Maka, na hakuna ubaya kupumzika ukihitaji kufanya hilo. Kwa hiyo wanaume wanatakiwa kunyanyua sauti zao kwenye ihram, na wanawake wanatakiwa kuhirimia kwa sauti zao za chini, na wanatakiwa wahirimie safari yao yote, na hakuna tatizo kwa mwenye kutaka kupumzika kwa ajili ya kustarehe, kwa ajili ya kupumzika kidogo, kujipa nafasi. Kutufu Alkaaba mara saba ni nguzo ya pili ya umra. Nisema umra ina nguzo tatu kuhirimia na tumeona kuhirimia maana yake nini, na tukaona yaliyosuniwa kabla ya kuhirimia, na tumeona yaliyokatazwa baada ya kuhirimia, na tumeona yaliyosunna baada ya kuhirimia. Sasa tunaingia kwenye nguzo ya pili. Nguzo ya pili ni ni kutufu Alkaaba mara saba. Hii ni nguzo ya pili katika nguzo za umra, na kutufu maana yake ni kuzunguka Alkaaba mara saba kwa kuanzia kwenye nguzo ya Hajaril Aswadi, jiwe jeusi, na kuishia hapo hapo. Huo huhesabika mzunguko mmoja, yaani mzunguko mmoja hapa ndo kwenye Hajaril Aswadi, unasimama sambamba na Hajaril Aswadi, unasema bismillah allahu akbar unaanza kuzunguka we ukifika hapa tena inakuwa mzunguko mmoja unauanza wa pili allahu akbar unazunguka we ukifika hapa tena unakuwa pili umekamilika unaanza tena allahu akbar mpaka mara saba wakati wa kwanza mzunguko utainua mkono wako wa kulia kuashiria kwenye nguzo ya jiwe jeusi alhajar laswad na utasema bismillah wallahu akbar yaani naanza kwa jina la Mwenyezi Mungu na Allah ni mkubwa. Na kila unapoanza mzunguko mwingine utafanya hivyo mpaka mizunguko saba itimie, na katika kuzunguka kwako utaiweka Alkaaba upande wako wa kushoto, na ukitaka kuweka upande wa kulia utaki, utakinzana na watu, yaani watu watakushangaa, maana watoto watakuwa naenda hivi, ndio peke yako utakuwa unaenda hivi, yaani watoto watakuwa naenda hivi, pa wewe ndio peke yako utakuwa unaenda hivi, lazima watakushangaa. Kwa hiyo hajari, uh, kwa hiyo Kaaba unaweka upande wa kushoto, kisha unazunguka. Tawafu inasihi kwa kufanya nini? Tawafu inasihi Tawafu inasihi kwa kuwa na tohara, yaani kuwa na udhu. Anayetengukwa na udhu haitasihi tawafu yake, yaani hapa hii ni ibada pekee katika nguzo za umra ambazo lazima uwe na, na, na udhu. Yaani Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atawafu haula albaiti, kutufu katika Kaaba mithlu salati, mfano wake kwenye hukumu ni sawa sawa na sala, illa annakum, isipokuwa humu kwenye tawafu nyie, tatakalamuna fihi, mmeruhusiwa kuzungumza Yaani kwenye tawafu unaweza kumuuliza biasha ile ya ngapi ile sasa hivi tupo? Bi Fatima tushazunguka mara saba au mara sita unaweza kuuliza. Au unaweza kumuuliza samahani tukitoka hapa tutarudi nyumbani au kwanza tutaka hapa hapa msikitini tu tusubiri Isha. Unaweza kumuuliza mwenzio. Yaani mazungumzo ya maana. Utamuuliza, tutazungumza. Faman takallama fihi, Mtume anatoa sasa mwongozo. Basi yoyote atakayezungumza katika tawafu, fala yatakallamu illa bi khairin, asije akazungumza isipokuwa azungumze maneno ya ya kheri, haifai kuzungumza mambo mengine. Shoga yangu, nasikia eti mwaka huu kuna sijui yule mtoto anti nani kaolewa. Ka, kaolewa kweli? Hayo sio mahala pake hayo, subirini mkiwa hoteli na mfano hivyo, na biashara hivyo, sio mahala pake. Tawafu kwenye Alkaaba ni kama sala, isipokuwa mmeruhusiwa kuzungumza katika tawafu. Basi atakayezungumza asiseme isipokuwa maneno ya kheri. Amepokea Imam Ahmad vile vile kuitimiza mizunguko saba ya tawafu. Tawafu inasihi kwa kuwa na tahara, kwa kutimiza mizunguko saba na kulipa Alkaaba ubavu wa kushoto wakati wa kutufu. Haisihi tawafu yoyote bila ya tahara, haisihi tawafu yoyote mwenye kuzunguka chini ya mara saba, na haisihi tawafu ya mtu yoyote atakayezunguka akawa hajalipa Kaaba upande wa kushoto, ile Kaaba likawa upande wake wa kushoto, haisihi kwa hiyo itasihi Kaaba, itasihi tawafu kwa kuwa na udhu, na mwenye kutengukiwa na udhu atakwenda kutia udhu eneo la karibu, kisha atakuja kuendelea ile tawafu aliyofikia na kumaliza mizunguko iliyobakia, maadamu muda ambao ukachukua kwenda msalani haukupindukia saa zima mpaka ikampotea hisabu. Lakini ikimpindukia saa zima, tena hapo itabidi aanze mwanzo. Na wengine wanasema ala zahma, zahma iko juu yako kama haiko juu yako atarudi na ataendelea lakini wallahu alam walichochukua ni kwamba ikiwa kama muda ni mfupi na sehemu na sasa hivi alhamdulillah pale pale chini iko sehemu ya kutia udhu atatoka mtu ataenda kutia udhu atarudi ataendelea na tawafu yake kwa sababu zamani ilikuwa ukitengukwa na udhu kwenye tawafu basi kurudi kwake ni baada ya masaa mawili yani kurudi pale kwenye tawafu ukaipata tena ile Kaaba kuanza kutufu ni baada ya masaili. Maana hivyo vyoo viko kama Malindi kule kituo cha polisi na, na, na Kaaba iko hapa tuliposie mfano wake. Sasa mpaka ukeshaga kwenda kule, ukeshafika kwenda vyooni, ukesharudi, ukeshakuja na zahma za watu na foleni ndani ya vyoo, hata masaa mawili mawili na nusu yanakukatikia hapo lakini aseme alhamdulillah, vyo vime mle mle ndani e, nini sehemu za kutia udhu zimo mle mle ndani, unakwenda unatia. Hilo jambo la mwanzo. Lakini jambo la pili, katika masala ya kutengukwa na udhu, anayetufu Kaaba udhu wake haumtenguki kwa kuguswa na mwanamke, wala haumtenguki yeye kwa kumgusa mwanamke bila ya kukusudia eh? bila ya kukusudia, yani msije mkaa mnazunguka Kaaba ghafla ukamwona Bi Maryam, Bi Maryam na mzee Muhammad wamesoma, so Muhammad wewe wala sio Bi Maryam wewe. Wamesoma pamoja. Sasa ghafla amekutana kwenye tafu, ah, bwana Muhammad yupo pa, mshajua ile ya Kizanzibari. Auzu ushatoka. Inabidi uko utafute. Lakini imetokea amezunguka tu amegusana pap au amekanyagana pap, hapa udhu bado upo na haujaondoka. Hii ni hukumu ya pale duna ghairi, kwa mujibu wa madhhabi ya, ya hapa sisi petu, madhhabi ya Kishafii. Mwanamke anakutoa udhu, umgusi kwa kukusudia, bila kukusudia, ukimgusa tu anakutoa sawa, lakini tukifika pale hakutoi kwa sababu ya dharura ya pale. Tukitoka pale tu udhu unabakia na hukumu yake. Tumefahamiana vizuri eh? lakini sio ule kutoa udhu kwa kumpa Bwana Muhamedi mkono na Bi ile ya kusalimiana ya kizanzibar la sio hiyo. Hii maana yake imetokea by emergency, kwa bahati mbaya. Kwa hiyo ataendelea kubaki na udhu wake, na ikitimia muda wa sala atasali na mambo mengine atafanya mpaka atamaliza. Ni vizuri lakini mtu kujiepusha na kuwakaribia wanawake kila anapowaona, ili kuulinda na kuuchunga udhu wake. Yaliyosuniwa wakati wa kutufu yaliyosuniwa wakati wa kutufu ni kulisalimia jiwe jeusi kwa kuligusa au kulibusu au kulipangusa, ikiwa kama hakuna msongamano sawa eh? ikiwa kama hamna msongamano basi e, unaweza e, ukaenda ukalibusu ukaligusa au ukalipangusa. Kama kuna msongamano, basi ikutoshe tu hivyo, wakati unapoliashiria ikawa imetosha kwa kusema ule wakati wa bismillah wallahu akbar, si unaliashiria, ikutoshe hiyo tu basi. Kutafuta zahma si kitu kinachotakiwa katika sheria. Qala alayhi salatu wassalam, Mtume anasema inna lihadha alhajaru, hakika lina jiwe hili lisanan, lina ulimi wa shafataini, na lina midomo miwili yashhadu hili jiwe litakuja kushuhudia, yani kushuhudia kwa hapa ni kuwaombea msamaha kinanani nani? Liman istalamahu, kwa yule ambaye atakayelisalimia hili jiwe yaumal qiyama, siku ya kiyama, bihaqin, kwa haki kabisa. Mungu atalipa amri, litasema na litasema, bwana Ali, bwana Makame, bwana muhammedi bwana Abdurrahmani, bibi Hadia, bi Mariam, binani, nyote mnatajwa mmoja mmoja jiwe lina na Mwenyezi Mungu anawapa anawapa rehma zake waja hao ambao watashuhudiwa wata na al aswad. Amesema Mtume, hakika ya jiwe hili jeusi lina ulimi na midomo miwili itamshuhudia mwenye kunisalimia siku ya Kiyama kwa haki, yani itamwombea dua na kumwombea maghfira. Vile vile katika sunna zilizosuniwa ni kuleta adhkari, yani wakati unapozunguka Kaaba ni kuleta adhkari na dua au unazozijua kuzifahamu maana yake, yani uombe dua ambazo unazifahamu maana yake, usikariri kariri kama kasuku Aa, na kuomba dua hii rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Hii ni dua ambayo pia imesuniwa wakati unapozunguka Kaaba na imesuniwa unapofika kwenye ruknul yaman. Ruknul yaman ndo nguzo gani? Hii meza yangu iliyokaa ina pembe nne, au sio? Sasa tizameni, samanini, tizameni pale ndo Hajar al-Aswad, sawa eh? pale ndo Hajar al-Aswad. Hii nguzo ya kwanza, hii nguzo ya pili. Nguzo hii kabla ya kuifika Hajar al-Aswad, hii ndo inaitwa Ruknul Yamani, nguzo ya Yemen. Yani hapa kuna njia mpaka Yemen. Nguzo hii ukifika hapa tu, sunna ni kusema rabbana atina fi dunya hasana mpaka unafika kwenye Hajar al-Aswad. Mmefahamu? Eh? Tayeb. Vile vile katika sunna za ku, za, ku, za, ku, za kutufu ni kwenda ramal. Kwenda ramal manake ni kutembea haraka haraka kwa wanaume wakati wa kutufu kwenye mizunguko mitatu ya mwanzo. yani mizunguko mitatu ya mwanzo ni sunna kwa wanaume kwenda mbio mbio, yani kwenda haraka haraka, na vile vile kulieka e, bega la kulia nje, ndio bega la kulia kuliweka nje wakati wa unapofanya tawafu ni katika sunna, lakini kwa wanaume sio kwa wanawake. Kusali rakaa mbili baada ya kumaliza kutufu. Kwa hiyo katika sunna ambayo tumesahau kuiandika hapa ni kuweka bega la kulia nje, yaani ile ihramu yako utaileta hivi, kesho utatufu, bega la kulia liko nje. Ukimaliza kutufu, utarudisha ihramu yako, utasai kama kawaida. Wengine wanasema kwenye mizunguko mitatu ya mwanzo ndio unaacha ramali, wengine wanasema mpaka tawafu, ukimaliza tawafu unarudisha. Wallahu aalam, ni kwamba sunna ni kuacha bega la kulia nje kwa wanaume wakati wa kutufu, kusali rakaa mbili baada ya kumaliza kutufu. Yaani hii ni rakaa mbili makamu Ibrahim pale makamu Ibrahim ndo sunna kusali eneo lile. Kama hujapata eneo lile sehemu yoyote, kabla ya kwenda kufanya sa'i utasali raka mbili. Ni sunna kwa mwenye kutufu kufanya matendo hayo. Huku kutufu kuna fadhila gani? Fadhila ya mwanzo ni kufutiwa madhambi na kunyanyuliwa daraja. Hizi fadhila mbili ndo tunazozitaka sisi. Kule hatuendi picnic wala hatuendi kuuza sura wala hatuendi kupiga picha. Sisi kule tumetuma pesa zetu zote hizi kwa ajili ya kwenda kusamehewa madhambi, kwa sababu sisi ni Waislamu. natarajia muda wote tukifa tunarudi kwa Mwenyezi Mungu katusame. Sasa fadhila kubwa anayoipata mwenye kufanya tawafu kitu cha mwanzo anafutiwa madhambi, lakini jambo la pili ananyanyuliwa daraja. Imekuja hadithi e, kutoka kwa Ibn Umar, Mtume anasema man tafa bilbaiti, yoyote mwenye kutufu katika Kaaba, kataba Allahu azza wa jalla, Mwenyezi Mungu anamwandikia huyu mtu mwenye nguvu na mwenye uwezo Allah anaandika lahu kwa huyu mtu bikulli khatwatin, katika kila hatua anayoipiga, anayo, anayo hasanatan, Mwenyezi Mungu anaandika jema moja wamaha anhu sayiatan, na Mwenyezi Mungu anamfutia baya moja na jema moja na baya moja. Hili kwenye kipimo cha Mungu ni kipimo cha mwanzo, walhasanatu biashri amthaliha Yaani Mwenyezi Mungu ile hatua yako moja unayoipiga anakuandikia jema moja, na jema moja kwa Mwenyezi Mungu ni mema kumi. Chukua hiyo, sawa. Eh? Njoni sasa utaratibu wa malipo Maka na vizuri utaratibu wa malipo Maka, ukifanya jema moja unalipwa mara laki moja. nanifahamu vizuri sasa ukienda hatua moja Maka kwenye kutufu, Mungu anakunyanyua daraja moja. Kwenye ulipaji wa kawaida, daraja moja inakuwa ni sawa na daraja kumi lakini ukiwa Maka ukifanya jema moja unalipwa mara laki moja. Kwa hiyo ile hatua moja inakuwa mara laki moja, ile mara laki moja inakuwa mara kumi, ni sawa sawa na milioni moja. Kwa hiyo hatua moja Mwenyezi Mungu anakupandisha mara milioni na huku atakupandisha kwa kadri ya wewe utakavyokuwa una khushui kwenye tawafu yako, na hivyo hivyo anakusamehe mara milioni kwa mara hii, kwa hatua hii moja, na mara milioni hii ni kwa mujibu wa jamaa, sijui mnanifahamu. Huyu ndo Mwenyezi Mungu. Hivi kweli hawana haja watu wakauza nyumba zao wakenda wakatafuta haya maghfira? Kwa kweli tunafahamu kidogo. Mwenyezi Mungu atusaidie kwa kweli. Tayeb. Kwa hiyo <clears throat> Mwenyezi Mungu Subhana anamnyanyua daraja kila hatua na anamsamehe madhambi kila hatua, na hii ni moja kwa kumi na kumi kwa mia saba mara laki moja kwa kadri ya mtu atakavyokuwa anafanya vizuri ibada yake. Na nguzo ya tatu ya umra ni kusai. Kusai maana yake ni kwenda Safa na Marwa. Hii ni nguzo ya tatu ya umra, na kusai maana yake ni kwenda baina ya vilima vya Safa na vilima vya Marwa na tutakuja kusoma kwenye historia hivi vilima vya Safa na Marwa vi asili yake ni kitu gani, tutakapokuja kusoma kwenye ziara ya sehemu za kihistoria katika mji wa Maka, tutakuja kuvizungumza vilima vya Safa na Marwa. Huu sio wakati wake wakati wake sasa hivi ni kujua tu kwamba nguzo ya tatu ni kwenda Safa na Marwa. Kwenda Safa na Marwa na maana yake nini? Maana yake ni kutembea kati ya Safa na Marwa. Unaanza Safa unakuja Marwa moja, unatoka Marwa unakuja Safa ya pili, unatoka Safa unakuja Marwa ya tatu, unatoka Marwa unakuja Safa ya nne, unatoka Safa unakuja Marwa ya tano, unatoka Marwa unakuja Safa ya sita, unatoka Safa unamaliza Marwa ya saba. Kwa hiyo zile witiri zote zinakufika huku Marwa na zile shufa zote zinakufika Safa. Kule kuna mbili nne sita, huku kuna moja tatu tano saba. Tumefahamiana vizuri eh? Unaanza pale, unatoka kule, unakuja huku moja, ukitoka huku ukenda kule mbili inakukuta kule, moja inakukuta huku, mbili inakukuta kule, tatu inakukuta huku, nne inakukuta kule, tano inakukuta huku, sita inakukuta kule, saba inakukuta Marwa. Kwa hiyo mtu akija akijiona ya nne yuko Marwa, ima itakuwa ya tatu au itakuwa ya tano. Mnanifahamu vizuri eh? Na kisheria atachukua idadi ipi? Atachukua idadi ya chini, atachukua ya tatu si mnanifahamu vizuri kenda mtu mzunguko wake kafika marwa sema mm, biasha naam hii ya ngapi ya sita au ya nne hii mama hiyo si ya sita wala si ya nne hiyo itakuwa ya tatu au ya tano na kwenye sheria ukikengeukiwa uki na hisabu hisabu zikenda kombo kidogo ikawa hisabu umepita saa sita za usiku muda huo unatakiwa urudi chini yaani utapiga ni hisabu ya tatu hiyo na mzunguko wake si mdogo kwa ndo tukatakiwa tuwe makini sana tunapozunguka na tunakwenda vizuri, na msiwe na wasiwasi, hamtokuwa peke yenu, wala hizo hisabu hazitopotea, wala usihofu. Yani utafanya hutoweza kuamini, maana huku pembeni utampata huku biratiba, sijui huku bihidaya, huku binani. Kwa hiyo utakuwa unafanya vizuri na watakuongoza, wala usiwe na wasiwasi na semina zipo na mtazi, yani mwisho mtakuwa nyinyi mahodari kuliko hata walimu. Nadhani mtakuwa mnaanza kusema eh, mwalimu mkuu akisema, wewe unaunganisha tu hapo tena ndio itakavyokuwa biidhnillah. Kwa hiyo kusaimu hii ni nguzo ya tatu ya umra, na kusai maana yake ni kwenda baina ya vilima vya Safa na Marwa, na utaanza sai yako kwa kuanzia kwenye vilima vya Safa na utapanda Jabal Safa, kisha utaelekea Kaaba na utasema maneno haya mara tatu: la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa aazza jundahu wa hazama alahzaba wahdahu. Utayasema maneno haya mara tatu, kisha utaomba dua unayoitaka, kisha utateremka kwenda zako Marwa, na utakuwa hapo katikati unamtaja Mwenyezi Mungu, unaomba dua unazozitaka, unawaombea watu wako, unamwombea mumeo mkorofi awe mwema, mkeo mkorofi aongoke, watoto wako hawasikii wasikie, biashara zako ziende, utaomba yako yote hapo, na haya ni maeneo dua hazirudi. Kaaba unapozunguka unaposali makamu Ibrahim, unapopanda vilima vya Safa na Marwa, unapokuwa kwenye Safa na Marwa, haya ni maeneo dua hazirudi, na Mwenyezi Mungu hapa biidhnillahi anakukubalia dua. Kwa hiyo baada ya kusema maneno hayo, utaanza sa'i yako mara saba kwa kwenda Safa na Marwa, kwa kuanzia Jabal hapo Jabal Safa na kumalizia Jabal Marwa kwa utaratibu ambao tumeueleza. Tayib. Tunakaribia ukingoni yaliyosuniwa wakati wa kusai mtu akisai amesuniwa kufanya nini? Anapopanda kwenye Jabali Safa kusoma aya ifuatayo wakati wa kwanza kupanda kwenye Jabali Safa na Marwa, yaani akianza kupanda Safa na akianza kupanda Marwa amesuniwa aseme a'udhu billahi minash shaitani rajim inna safa wal min min sha'airillah faman hajja albayta au i'tamara فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر alim. Hii aya ni sunna kuisoma kila unapopanda vilima vya Safa na kila unapopanda vilima vya Marwa, lakini kama mtu haijui yote, basi atasema tu inna safa wal marwata min sha'airillah, basi mpaka hapo itakuwa imetosheleza, na biidhnillah Mwenyezi Mungu atamlipa malipo yake. Vile vile katika sunna iliyosuniwa wakati wa kwenda Safa na Marwa ni kwenda matiti, yani kwenda mbio, baina ya alama za kijani kwa wanaume, sio wanawake. Kuna alama za kijani utazikuta huko tukenda. Ukiona hiyo alama kwenye upande wa Safa unatakiwa uende mbio, na ukiona hiyo alama upande wa Marwa unatakiwa uende mbio. Na wanaokwenda mbio hapa ni wanaume, sio wanawake, kwa sababu asili yake hapa alikwenda mbio mwanamke. Kwa hiyo sasa hivi wanawake wamepumzishwa, wamebebeshwa wanaume. Vile vile kuleta adhkari na kuomba dua wakati wa kutembea baina ya Safa na Marwa, kama tulivyosema, ni sunna kubwa na ina thawabu nyingi, na biidhnillah dua yake ni makbuli. Muombe Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, nilete tena mara ya pili, ya Rabbi, usiniharamishie kuja katika mji wako wa Makka na miji yako ya Madina. Omba dua nzuri nzuri, omba dua za kheri ya Rabbi, walete wanangu wote, walete wake zangu wote, kama unao zaidi ya mmoja. Ya Rabbi, mlete mke wangu, mlete mama wangu, walete wanangu, walete wajomba zangu, waombee dua na Mwenyezi Mungu atakujibu. Baada ya kumaliza nguzo za umra, sasa tuje katika wajibatul umra, mambo yaliyokuwa wajibu katika umra. Mambo yaliyokuwa wajibu katika umra ni mawili, yani wajibu ni mambo ambayo ukiyawacha kwa makusudi unapata dhambi na inakuwajibikia kuchinja au kufunga siku kumi. Sinafahamia vizuri? Wajibu ni mambo ambayo ukiyawacha umra yako sahihi, lakini wewe utawajibika uchinje na au ufunge siku kumi. nanifahamu vizuri eh? Kwa hiyo mambo wajibu kwa umra ni mawili tu. La kwanza ni kuhirimia kwenye miqati, kuhirimia kwenye miqati. siku ile tumesema kuhirimia ni nguzo. Sasa eh, ihramu hii uilete wapi? Lazima uilete kwenye miqati, yani kwenye kituo chake, sio popote unapotaka wewe. A, ukaileta popote utawajibika, lazima umwage damu, yani uchinje mbuzi. Huna uwezo wa kuchinja mbuzi, utafunga siku kumi, tatu uko kule, saba utakuja kumalizia nyumbani tunafahamiana vizuri eh? Kwa hiyo huo ndo wajibu wa mwanzo, lazima ulete. Ndio wajibu wa pili ni kunyoa au kupunguza. Huku kunyoa na kwa yule mtu ambaye amefanya umra si, wala hataki kufanya hija, sawa, eh? atanyoa na vile vile, au akitaka atapunguza, hakuna tabu. Lakini kupunguza ni kwa yule ambaye anayefanya baada ya umra yake atafanya hija, huyo atatakiwa apunguze, asinyoe, kwa sababu mbeleni hapo kuna kunyoa kwa ajili ya hija. Tunafahamiana vizuri, tayeb. Kwa hiyo umra kiujumla wake ina matendo makubwa mangapi? Nisaidieni watukufu, makubwa matano, nguzo zake tatu na wajibu yake miwili. Nguzo zake tatu ni kuhirimia, kutufu na kusai, sawa. Eh? Na wajibu wake mbili ni e, kuhirimia kwenye miqati pamoja na kunyoa au kupunguza. Mwenye kufanya matendo haya anakuwa ameshatekeleza ibada yake ya umra kwa ukamilifu wake, na sunna zake ndo nyingi kama tulivyozitaja. Tayib, sasa tunakwenda kwenye kipengele cha mwisho ambacho ni hukumu ya kuacha matendo ya umra. Mwenye kuacha matendo ya umra hukumu yake nini? Mwenye kuacha nguzo, mwenye kuacha wajibu mwenye kuacha sunna. Mwenye kuacha sunna hatujaiweka kwa sababu moja, sunna atatawuu e, Imam Tantawi anasema na miongoni na, na, na, na wenziwe au na baadhi ya wanazuoni wakiwemo Sharawi wanasema atatawuu, yani mambo ya sunna yote, amirun nafsi, amiri wake ni ile nafsi ya mwenye kutenda. Yani wewe ndio una khiari, ukiyafanya utapata thawabu, usipoyafanya hupati chochote wala haikulazimiki. Kwa hiyo haya hatujaweka kwa sababu wewe ndo mwenye khiari, lakini matendo ya nguzo na matendo ya wajibu wewe huna khiari nayo, lazima uyafanye, na usipoyafanya kuna kitu kinakuwajibikia, lazima ukitekeleze mbadala wake. Sasa hukumu ya kuacha matendo ya umra, mwenye kuacha nguzo hukumu yake ni nini? Nguzo za umra ni tatu kama tulivyozungumza. Ya kwanza kuhirimia, mwenye kuwacha hukumu ya mwenye kuwacha umra yake hubatilika kabisa yani umra akaacha asihirimie hiyo umra yenyewe hata akifanya haipo haijulikanwi hajaitilia nie itajulikana vipi na innamal a'malu binniyat sawa kwa hiyo ambaye ataacha kutia nia kwenye mikati au ataacha kutia nia iwe kwenye mikati au eneo jingine kwa sababu akitia nia tu basi umra yake ishakuwepo isha, isha hapo, au sio? Sukosa litakuja kwamba hajatia kwenye miqati. Kama hajatia kwenye miqati, akiwa hajatia si atatoa sawa, atatoa fidia tu kule, sawa. Lakini huyu mtu hiyo nia, atayonia hajaiweka kabisa, hiyo ibada ndo haipo hapo, kwa alasi hangaiki kwenda zake wapi wapi, hana ibada huyu. Kwa hiyo mwenye mwenye kuacha kuhirimia ni mwenye kuacha kutiania kwenye mwenye kuacha kutiania kuingia kwenye nusuki ya umra, ibada yake hubatilika, na mwenye kuacha kutufu haitosihi ibada yake mpaka ailete hii tawafu. Akiileta tawafu ibada yake ita, itasihi, yani umra yake ita, itaendelea kutimia. Asipoileta akaiwacha umra yake inabatilika na sai ndo hivyo hivyo, akiacha mtu kuleta sai ibada yake haisihi mpaka alete sai. Akileta sai ibada yake itasihi, akiwacha umra yake itabatilika, hata kama huko nyuma alihirimia na alitufu mara saba, kahirimia vizuri kwenye miqati kahirimia kwenye mikati vizuri, na akaja akatufu. Alimaliza kutufu, sema bwana, ya hiyo bakia bwana, japo kesho kutwa nitakuja kufanya, mmechoka saizi. Huyo akenda zake, umra yake inasihi, alijawabu haisi Sawa, akaamua avue mavazi yake aende anyoe huko, basi asema nitakuja ku... haisihi umra yake. Kwa nini? Kwa sababu kaacha nguzo miongoni mwa nguzo za za umra na hukumu za kuacha wajibu yaliyokuwa wajibu katika umra ni mawili moja kuhirimia kwenye miqati kwenye kituo umra haibatiliki hukmu ya kuwacha kwake hii umra haibatiliki lakini ina condition mwenye kuwacha wajibu kwa makusudi kwanza atapata dhambi hilo la mwanzo pili itamwajibikia damu na mwenye kuwacha kwa kusahau au kwa bahati mbaya basi hatopata dhambi na itamwajibikia damu si mmemfahamu vizuri eh? mwenye kuacha kwa makusudi asihirimie kwenye mikati kuna wanafunzi kule wanakuwa wanakimbia askari kwa hiyo wale watapata dhambi kisha watalazimika kumwaga damu lakini atakaye acha kuhirimia kwenye miqati ja, tajahulan au jahilan ni mjinga ha, yani hajui mambo ya mikati au nasia au kasahau kwamba mikati ndo hii hapa, basi itamwajibikia damu na hana dhambi, au afunge siku kumi tatu wakati wa hija na saba akirudi. Na mwenye kuacha kunyoa kupunguza hivyo hivyo, umra yake haijabatilika, lakini e, itamwajibikia damu akaacha akavu, yani muda gani anahesabika huyu kaacha kunyoa ni baada ya kuzivua ihram. Keshavua ihram zake, keshavaa mavazi ya kawaida, lakini hajanyoa au hajapunguza, tunasema kawacha wajibu. Muda huu utamuwajibikia damu, hata kama atakwenda atanyoa, kwa sababu alitakiwa nyoe kabla ya kuvua ihramu zake. Mnanifahamu watukufu? akivua ihramu akavaa mavazi yake ya kawaida atawajibika e, ende akamwage damu hata kama atakwenda atanyoa. Tanbihi, mwenye kuwa cha nguzo katika nguzo za umra itamlazimu kuileta hiyo nguzo, na asipoileta umra yake itakuwa imebatilika kama tulivyosema. Lakini mwenye kuwa cha wajibu katika wajibu wa umra umra yake haitobatilika, lakini itamlazimu mtu huyo kutoa fidia, itamlazimu huyo mtu kutoa fidia. Fidia nayo ni kuchinja mbuzi au kufunga siku kumi. Siku kumi hizi atazifunga kwa utaratibu gani? E, thalathatun fi Makka wa sab'atun idha raja'tum, siku saba atazifunga, siku tatu atazifunga Maka na siku saba atazifunga akirudi. Hizo siku tatu atazifunga Maka wakati gani? wamezitaja wanazuoni siku tatu ni yaumu tarwiya, mwezi nane atafunga, mwezi tisa atafunga na mwezi kumi atafunga. Hii kwake ni adabu. Mwezi kumi haifai kufunga, sawa, eh? lakini kwa huyu ni adabu, kwa hiyo atafunga akizikosa siku hizo mwezi nane mwezi tisa mwezi kumi atafunga thalatha iyamin yaumu tarwiya eh, yaumu atashriq siku tatu za kuanika nyama, mwezi 11, 12 na 13. Hizo ndo siku tatu wakati wa hija, wa sab'atun idha rajatum, na siku saba mkirejea majumbani mwenu. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam. Allahumma ja'al jana Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura وأعمالنا أعمالا صالحا مقبولا إنك جواد كريم المنان وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم